chicos, chicas, ya estamos aquí otra vez. Para el programa de hoy vamos a hacer un plato súper sencillo. Vamos a hacer una tortilla rellena de jamón york y queso. Y luego le vamos a echar un poquito de queso rallado por encima y la metemos en microondas y nos va a salir estupenda. Bueno, pues para este plato necesitamos cuatro ingredientes eh, muy sencillos de conseguir. En primer lugar, es indispensable una tortilla. He cogido esta de la marca Coren porque, aparte de que están buenísimas, dicen que los huevos Coren son indispensables para hacer una buena, tortilla. En, Galicia, si hacen una tortilla eh, con un huevo que no es Coren dicen que no es una buena tortilla. Y bueno, hemos encontrado esta en el supermercado y la vamos a utilizar. Luego tenemos queso en lonchas, el ventero. En este caso es un queso tierno, y nada, es eso que he elegido para este plato. Y luego tenemos eh, jamón cocido también extra de la marca Campofrío. Pues son unas lonchas así muy finitas que la verdad que también están muy buenas. Y luego lo que os he dicho, para gratinarlo eh, tenemos eh, queso del caserío, cuatro quesos que lleva queso mental, cheddar, gouda y queso curado. Pues nada, simplemente es abrir la tortilla, sacar un cuarto, abrirla por la mitad con una loncha de queso, una loncha de jamón york y hacemos como si fuera un sándwich. Eh, meterlo dentro y luego echamos el queso por encima y ya ¿verdad? Así que nada, vamos a empezar. Cogemos una tabla y un cuchillo y vamos a abrir en primer lugar la tortilla. Hacemos una pequeña incisión en un lado y vamos rodeando la tortilla sin romperla para poder sacarla entera pero con cuidado, no cortéis. Eh, lo suyo es hacer un cuarto, pero si queréis hacer la mitad, pues la mitad, eso ya como siempre, depende del hombre que tengáis. Yo voy a hacer en este caso un cuarto, ¿vale? Hacemos un cuarto y lo pasamos a la tabla. Ahora es simplemente abrirla como si fuera un bocadillo. También con mucho cuidado donde no os cortéis. Esperar que salga los dos lados más o menos igual. Y ya tenemos aquí, abierta. Voy a esto. Pues nada, lo dicho, ahora cogemos, abrimos el jamón york sacamos la loncha que queramos, sacamos una loncha, dos, pero como son así finitas, pues yo creo que con un par de ellas nos pues va a ser suficiente. Abrimos el queso también. Esto, también el queso me encanta. Así que yo le pondría también dos lonchitas. queso, la volvemos a cerrar mirando que casen los lados y que vayan en la misma dirección. Y ya está. Ahora cogemos un plato para meterlo al horno, al microondas, perdón. La ponemos sobre el plato y cogemos nuestro magnífico queso rallado. un poco de queso por encima y lo metemos unos 3 minutos también al microondas. Bueno, pues ya tenemos nuestra tortilla. Después de unos 3 minutos, tenemos esta sabrosa tortilla rellena. Veis que el queso se ha fundido y se ha quedado por los lados así derretidito, sabrosito. Eso tener cuidado ahora cuando lo saquéis del microondas porque quema. Y el queso de arriba ya veis que ha formado una capita y se ha fundido los, cuatro quesos y tiene una pinta fantástica. Pues nada, es increíble el ahora. Hasta el próximo.